ਵਟ ਮਨ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਵੜ ਮੈਨੂੰ Marked a location. Marked a location. 백기 텔레 ठीक है मेरा ही एक्सेल एक्स्ट्रा लार्ज नहीं ठीक है तो- आहो ब्रेक लाया Let's go!